Oh, my God.

びしょびしょ チョコポテトチョコチョコポテポテチョコチョコポテポテチョコチョコポテポテチョコチョコポテポテチョコチョコポテポテチョコポテト甘いぞチョコチョコしょっぱいポテポテ甘いぞチョコチョコしょっぱいポテポテチョコチョコポテポテチョコチョコポテポテ甘いしょっぱい甘じょっぱいうまいヤム

トでちょこちょこポテポテちょこちょこポテポテちょこちょこポテポテチョコポテト甘いぞちょこチョコしょっぱいポテポテ甘いぞチョコチョコしょっぱいポテポテもしょくしょくすゃまもしょくしょくすゃまてと 甘いぞちょこちょこしょのぱいポテポテ甘いぞちょこちょこしょっぱい うまいそれはチョコとポテトの出会いでした明治北海道チョコポテト